ません今日休みなんですいや来ちゃったらデビホタきききき北川さんどどどどうしてここにおおめっちゃ五条くんの部屋って感じこれ人形のやつこんな細い筆でくんだ Gracias 五条くんってばあはい 早速しよっか i n 最に決まってんじゃんまあ優しくしてみるそのことなんですがんどなたか他の方にしていただくことはできませんか ¿Qué fue lo que dijiste? 昨日お借りした本にさの際はその Ya es suficiente de Bliss Blas y Jim Ham, reverendo. Vaya al grano, maldita sea. Rico. Rico. Rico. Bien. Ah, nanda, ¿sore Yo, yo, yoyu. ¿De veras? De veritas, de veritas. ¡Oh my god! Esto va a ser épico, papus. 水着着てきたしあーメビーご。あーあー惜しいえ五条くんちょどうしたの大丈夫ソイゲイソイでは頭周りから採寸させていただきますガガラカブロンイテマト Me dolió, pero me duele más un México corrupto. ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? ¿Por qué pregunta? ¿Eh? ¿Nani wa? ¿Jan-jan? Ah, y a otro perro con ese hueso. Teca, Shizuku-tan ni narerun da kara, hon no tori, chanto yaranaito. Ah, no más, sí, cierto. 何でもありません気にしないでください順調じゃんはいそうだ五条くん足のサイズも測ってくんないかな No t ですか e x c e 持ってきます少し待っててくださいえこれでいいじゃん <laughs> よくないです汚いんで全然余裕なんだけど ¡Yay! Así se habla. ¿Ya lo oyeron? O, ¿Owarimashita? じゃあさ、このままついでに、アンダーとバストポイント感測っちゃわない ?No! No, no, no, no, no, no, no. 無理です。まただって俺に、北川さんの乳首の位置、わかるわけあー、eso tiene sentido. わかるわけ五条くんどこだ Joder, ¿por qué mis manos no están acariciando esos pechos? 冗談冗談だから固まんないでよ Ay, babosa, me asustas, burra そうだよね確かに見せるわけにもいかないし ¿Qué? ¿Cómo que no? ごめんね五条くん ほんじゃあ自分で測るからメジャー貸して。Ahora te jodes, amigo mío. うん。20センチでやろ。20センチでやろ。OK。Me prendí cañón. 服着るね。Ah, no puede ser. 3 y 28 de la madrugada. 帰ったぞ、若菜。新しい名刺だ。 ¿Y cómo se ve? Es hermosa. Ojo-kun, ¿atashi, chanto, Shizuku-tan ni No. Es decir, sí. ¡Ay! ¡Más de! ¡Shizuku-tan sugitemasu! Bien dicho. Ah, ¿saizo wa dou deshita? Buenardo. ¡Buenardo! ブエナル超ぴったりでもちょい動きづらいかなゲてかさてかさユく探偵チュールからのガータースケがマジかわいんだけどそこも完璧アイケリコゴジくん神ラ・トライゴ・モエ 写真撮りたい撮ってあ ver cómo termina せーのうぅねえ五条くんはい明日の湖水部行っちゃおっかなんか出たくなっちゃった行こうよ五条くん ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Gojo-kun! ¿Mm? ¿Tienes miedo? Un poco. ¿Tú no? Ahora te jodes, amigo mío. Nadie se ha preocupado tanto por mí. 撮影いいですか ?No, no, no, no, no, no, no. Bueno, sí. ¡Ay, Shushu, qué caliente primor! ¡Oye, así le gusta el chupacabras! あのね、私、服脱げそう ¿Qué? ¿Qué? ¿Así de fácil? ¡Sí! ¡Uh! あと、ウィッグの中もムレムレだし、衣装の中、暑くて。 No puede hacer tanto calor. Se va a morir. すみません、俺のせいです。とにかく早く涼しい場所に行きましょう。La trama se complica. タオルです。汗拭いてください。サンキュー。うわ、もう汗マジですごい。体育でもこんなにかかなくない Puta, qué rico, eh. No, Aléjate de la tentación! じゃあ、ファスナーを下ろしてくんないせ、せめて更室に Eres un perro desagradecido! あ、北川さんは今、動けないんだった。せ、qué problema, no? 俺が、うろたえてる場合じゃない Así se habla, ya lo oyeron. 失礼します。Uy, otra vez. 五条くん、背中拭いてくれないはい。あ ver やばそこもっと。OK。Me prendí c a ñ ó 北川さん、声を抑えてください。今日はもう帰ろっか。そうですね。体調も心配ですし。ああ、もう声です。五条くん、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 Eso es un hombre. ¿Yoro? Todo le sale bien a Milhouse. 眠かったら寝ていいよ、ガジャオくん。Es un santo. 北川さん、とても綺麗でした。 ¡Ay, qué emoción! Seguramente estos dos se enamorarán y por fin serán novios. Y así termina la novela, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Qué, qué emoción! qué emoción de qué me perdí? ¿De qué me perdí? Choto. Así ha estado mi día. Voy cayendo mi muerte. ¿Cómo llegué a esto, dirán? Mi fin comienza al principio. El punto de partida. Justo entonces, por pura coincidencia... ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Teo, tomo sé que corre dama. Coincidencia o destino. de Pues sí, güey, no mames, ¿que no ves? Ojo, pues ya, ¿qué No lo sé, tú dime. es hermosa. あと友達来てるぞ。 ¿Qué? Y me agro y te ¿De qué estás hablando, Alan? Kitagawa-san wa a baito Sospechoso, ¿no les parece? ¡Arate no voy? ¡No creo! ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Guachen el paisaje, homies. Me voy a hacer un chante de poca madre. No, no, chavito, no me metas a Yo... Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento. ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, me! Iso, ¿anata No. Es decir, sí. ¿Nanda? ひな人形の見学に来たお客さんか。Creo que no estás entendiendo el mensaje. それでは、お名前と学校名をお願いします。乾サジュナ、桜の宮女子校の2年よ。Te das cuenta de lo que significa? と、年上だったんだ。Agradecido con el de arriba! 衣装でしたらすぐ見学できますよ。え、ほんと今すぐ見たいわ A ver cómo termina esto. こちらです。ん ¿Qué carajo? ¡Qué ja ja! Déjate de mamadas, Enrique, eso es una mentira. A todo, cochino, niñgo, ¡Dejate de puterías, Huasteco! Lo que yo estoy diciendo es cosplay ¿De qué estás hablando, Mo? ¡Yo hacer a cosplay de la ¿Cómo vamos a hacer eso, estúpida? ¿Cómo vamos a hacer ese desvergue, neta? en ¿Ofroba de?

Llamen a la policía. Me están matando. ¿Cómo es que no aquí? Unos minutos más tarde. ¿Me puedes decir la dirección? ¿Para qué o qué? No malinterpretes. ¿Qué malinterpreto? Esa es una excelente pregunta. ¿Ustedes están saliendo? ¡Ay, espera, lo dices en serio! Déjame reír más fuerte. Ah, ¿o qué? O no tengo nada que ver con ella. はい、ベロゲほど。お嬢くん、今彼女いないんで。Qué buena n そうだ、ジュジュ様。え、っと、さっき列ならネオンお姉様のコスしたいとか言ったじゃないですか。シエル r シエル i 私と列合わせしませんかいや。え c ó m の恋気味に拒否られたんだけど。チャオ、コンチェトゥマレ。 qué rico. No, ¡Ya antojaron! Joder, esas tetas no dejan de mirarme. Delicioso. No me había dado cuenta, Finn. Gracias por decírmelo. No digas eso, mi amor, por favor. ¿De qué estás hablando, Mo? て緊張しすぎて吐きそうおいおいおいけでリカバ早く DVD 受け取っておい飛ましよういコリよっかりおけんお世話ボディせっかくうまで来たんだしさ一緒に DVD 見てかない no sé. Que te valga verga, loco. no karukunai? Ah, no más, sí, cierto. Coco, atashi no hea. A ver cómo termina esto. ¡Ay, cabrón! Ella no lo sabe aún. Pero va a ser mi esposa. Varias bromas malas después. ¿Te ¿Ouchi date te Eh... No. Ay, delicioso? ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo, lo estamos confirmando? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. No se me ocurre nada que pudiera arruinar esto. Tenías que decirlo. <laughs> Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. <laughs> Bien pensado, Woody. Ah, ah. ¿Y qué es lo que podría salir mal? ¡Oye, Marshall! ¿Nunca te cansas de equivocarte? ¡Sí! ¡Sí me canso! ¡Me canso mucho! no! <laughs> ¡Déjate de mamadas, Enrique. Esa es una mentira. Te la rifaste, Fernando. <laughs> yo Ven, Calamardo. Te has superado a ti. shimashita! ああ遅かったじゃんジェイナオラパスラガおい、ティ先もしかして。あの、もしかして、コスプレ。Por この間お会いした時、お姉さんの前だと言いにくいのかな。ああ、eso tiene sentido。すみません、か、勘違いでした。あどんでます、イン

Cágala, cabrón, y te mato. Gojo-san? Pues sí, güey, no mames, ¿que no ves? A ver cómo termina esto. Pues su puta madre. Su puta madre. ¡Ya antojaron! ¡No va a resistir! ¡Va a estallar! せまもせまもラニーニャせイベントでダンスをしてた人たちはどうやってたんだろうおっけ buena pregunta おビーホルダーけ rayos es こんなに変わるんですね私のサイズもあるけ buena n o t これいいですよこの値段で体型補正ができるなんてエク c e l e n t e t o d サリンド、á s a l あとはビッグですね頭周りのサイズ測ってもいいでしょうか ¡Puta! qué rico, eh. Te excitas, ¿no? ¡Qué suerte tienen los feos! ¿Por qué me excita tanto? Has flipado, ¿eh? Momento, esto tiene tintes románticos. Ay, si es romántico el asunto. ¡Y ¿Podría hacer ese sacrificio? ¿Y esta quién es? Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre. Está muy caliente. <laughs> Perdónela, es que está en la pubertad. ¡Esos ojos! ¡Qué cabello! ¡Qué figura! ¡Oh, Dios mío! ¡Es peor de lo que imaginé! ¡Es guapísimo! Amén, hermano. Tranquilo, en un momento lo vas a entender. ¿De veras? De veritas, de veritas. ¿Hay algo que este joven no haga bien? ¡Maji! ya yaru! Ah, a trabajar. Al día siguiente... ¡Vaya No, a ver, no me grites, no me grites. mono La neta, ya me prendí. Oiga, señor, cálmese. No, es que si era... Con todo respeto, pero me abundaron las ganas de caldear, ¿eh? No preguntes. Solo cózalo. Verónica que no también y ahí Sí, cómo no. Hablo en serio. Vete al demonio. Nante ne. Uso, uso. ¿Caíste? Esto va a ser excitante. ¡No puedo hacer tanto calor! ¡Rico! ¡Rico! ¡Rico! Varias bromas malas después. Eso me prende. Gojo-kun, ¿cómo roja? de demencia. ¿Qué no se debo? ならいいけどせらくれよてかさ見てくんないさっき塗ってた黒肌ファンデと白のカラーマスカラ Ay, qué interesante, March. あと、鎖これハロウィンコーナーで800円だったんだけど、安っやっべえ、ビビ Esas sí son ofertas. 歯だけは探しても刃しかなくてさ。Déjame, Potter. Yo me encargo de esto. 歯は俺が作りました。100均のネイルチップで作れるとのことで。 Fíjate, menudo coco tiene Brett. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Da, ¡Mije! Oye, qué rico, oye, oye. Ya, aquí gallo ka. Saki ni fan de neranakia da kedo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! Ato de sonaka neru no tesudatte moratte ii kana. ¡Chichotas así de grandes, Peter! entiende. Lo entiende, lo entiende. Lo entiende. Lo entiende. Gracias a Dios lo entiende. Yo... ¿Cómo coño? ¿Necho No. ¡Soría de ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! Por ella, único cabrón, Ahora te jodes, amigo mío. Verónica te ha matado cuando ni hey! hey Chicha. chaval! Me perdí algo interesante. La de Hotel Niimasu. Suficiente. De qué me perdí. Esperen. Es una broma, Punk. Retrospectiva. Mizuki kedo kuso ka Y a mí qué me importa. Deja disqueon no satsuei estudio de shinae. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Te odio yo yaku ¿Hasta Astar eki mo chawase de ahí? Pues alto que mi rey. Al día siguiente. ¡No lo hagas, Lisa! ¡Es una trampa! ¡Corre! ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué, buena pregunta, me! Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Que te valga verga, loco. Cierto. ¿Ah? Cierto. ¡Ya antojaron!

Esto va a ser interesante. Se-se-no Te lo está tomando con calma el mono este. Es hermosa. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué de... qué? qué? ¡Soda! ¡Ore tachi wa ima Love Hotel ni Al fin se dio cuenta. No mames, ¿ahora qué hago? Ya se me paró. que san ¡Ah! Uy, otra vez. Esto es incómodo. Kif, siento una perturbación muy sensual en la fuerza. Si liberaban a alguien por un tecnicismo, lo encontraba y lo mataba a golpes brutalmente. Al día siguiente... ¡Kitagawa-san! ¡Kitagawa-san! ¡Kitagawa-san! ¡Kitagawa-san! Sí, lo sé, lo sé. Mucha paja.